Babaji, ito lang yung musla. Ito yung picture. Jaya Jaya Radha जया राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बा Hare श्रीमाते भक्ति वेदांत स्वामी की नाम है नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमः राम नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरे नष्टाप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति भावति नास्तिकी 15, 16. 1, 15, 16. Yaddo Shurma Prani Hitam Guru Vishma Khanna Yaddo Shurma Prani Hitam datang itu sama saya saya dai naiva king jayatra Ada amada tantan. Adiai. Adiai. Accept. Astrani weapons. Amoga invincible. Mahimani very powerful. Nirupipani Nirahari of Narsinghadev. No. Asurani. Blood by the demons. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bodhistrava, Susharma, Shaurya, Jayadra, and Bhavika all directed their invincible weapons against but by His Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj कारण देखा गया आदि आदि करा को पड़ी तो मीटिंग जा मीटिंग अत्यंत दानी थे ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों को दान देते समय वे अपना सर्वस्व देने का से उन्होंने अपने कड़े तथा ब्राह्मणों के इंद्रदेव को दे दिया था जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुए इससे बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया गया था वे द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में प्रथा चलती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगराज का राज बना दिया द्रौपदी को जीतने के प्रयास असफल होने के कारण कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए क्योंकि उसे हार कर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता है लेकिन द्रौपदी ने ऐसी द्रोणाचार्य ने इसी षड्यंत्र के लिए उनको भटकारा फल कहा वह इस कार्य से विफल रहे कर अर्जुन तथा विश्वसेन दोनों द्वारा कई बार हारे वे बंगाल उड़ीसा तथा मद्रास के संगीत राज्य के राजा थे बाद में वे महाराजा युधिष्ठिर के राजसूरी यज्ञ में सक्रिय रहे और जब शकुनी द्वारा सुझाव जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया कर्ण ने उसने भाग लिया और जब द्रौपदी दाव पर चढ़ी गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई थी इससे उनके पुराने वैर का शोधन हुआ था जब द्रौपदी को दाव पर लगाया गया था उन्होंने ही अत्यंत धैर्यशाली होकर इस सूचना दी थी उन्होंने ही पांडव तथा द्रौपदी को निर्वस्त करने का सुझाव दिया था उन्होंने ही द्रौपदी से दूसरा पति चुनने का भी प्रस्ताव किया था उनके पांडवों के द्वारा ही जाने से वहाँ पूर्व की राशि बन चुकी थी वे पांडवों के स्थायी दुश्मन बने रहे और जब जब वह अवसर मिलता रहा वे उन्हें नीचा दिखाने का कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने पहले ही परिणाम जान लिया था और अपना अभित्व व्यक्त किया था किंतु अर्जुन ने शांति के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा उन्होंने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मार डाला अतः मैं अर्जुन से घबरा कर युद्ध नहीं छोड़ूंगा इसलिए उन्होंने अर्जुन से मुकुट को मार गिराया था लेकिन ऐसा हुआ कि उनके रथ पर स्वयं कृष्ण विराजमान थे और अब वे उस पहले की ठीक करने रथ के नीचे उतरी तो देखा गया कि अर्जुन के साथ उनका युद्ध हुआ नपाया भूस्वाहा भूस्वा कुरवंशी कहलाता है का राजा था इसकी पत्नी का नाम था भूषणला यह द्रौपदी स्वयंवर में गया था और उसने विवाह करने के लिए उत्सुक था किंतु प्रतियोगिता में असफल रहने के कारण वो द्रौपदी से विवाह नहीं कर सका जब वह अपना विवाह करने के समय जा रहा था तो उसने रास्ते में काम्य द्वारा अवैध तरीके से द्रौपदी के पास समाचार भेजा द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह से झुका दुश्मनों को मारा और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी टिकट पिटाई की उसने उसके पांच बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया उसी समय राजकुमार ने समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया उसी अवस्था में उनके समक्ष लाया गया महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने श्रीगत राजकुमार को महाराज के अनुस्मरण बनाने के लिए आत्मस्वीकार कर लिया था तो महाराज द्रौपदी ने भी उसकी मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी थी घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया इस प्रकार अपमानित होकर जय अपने देश चला जाता है उसने पांच पांडवों को एक एक करके हटाने का बल मांग लेता है तपस्या तो जब कुरुक्षेत्र कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया था इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगा था कौरव से इसकी अनुपति मांगी गई थी किंतु ऐसा नहीं करने दिया गया उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश कर दिया गया जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को सिर उसी से उसके पिता की गोद में बैठे जो सम्मत पर्वत के तीर्थ में तप कर रहा है अर्जुन ने ऐसा ही किया जैसे इसका पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपने गोद में देखकर आश्चर्यचकित हो उठा अतएव उसने तुरंत ही सिर को भूमि पर फेंक दिया उसका सिर सात खंडों में विभक्त हो गया और उसका पिता तुरंत मर गया जाए साद्वैतम साधनाथम चैतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण पदम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतते गोपेश तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुण्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा हरे साधुओं ने किस तरीके से संदेश दिए थे भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे आप लोग भी इस धराधाम को छोड़ने की तैयारी करें So the, what's being described here in this chapter, we're going to hear how the Pandavas give up. हिमालय जाने से पूर्व वो लोग अपने मानसिक दशा से यह स्थित कर लें कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो सही तरीके से सही कार्य करने जा रहे हैं उन लोगों को भगवान कृष्ण के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए तो Arjuna is recounting all यहाँ पर अर्जुन जो है अपने पूर्व जो भी भगवान कृष्ण के साथ जितने भी घटनाएं हुई थी उन सबको याद करने के प्रयास कर रहे हैं अर्जुना to fight yeah, in the course of his life he had to fight against many different persons अर्जुन जो है अपने जीवन काल में बहुत सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करने की मतलब पड़ी and these different kshatriyas who he fought against They were also powerful personalities. जिन योद्धाओं के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध करना पड़ा वो सब भी युद्ध कला में निपुण थे First of all, we hear about Karna, how Arjuna had to fight with Karna. तो सबसे पहले कर्ण के बारे में जानेंगे कर्ण जो है किस तरीके से अर्जुन के साथ युद्ध करे Of course, Karna was also one of he was also the son of Kunti and he's like a brother Arjuna, but the Pandavas are not aware that Karma is their brother. यदि वो कर्ण जो है पांडवों के भाई थे और कुंती के पुत्र थे लेकिन इस विषय में पांडव जो है अनभिज्ञ थे कर्ण जो है सूर्य के पुत्र थे और अत्यंत शक्तिशाली थे अर्जुना had to fight different the, even the Swayambar ceremony of Drupadi, Karna wanted to take part. अर्जुन जो है फिर भी कर्ण के साथ युद्ध करना पड़ा क्योंकि कर्ण जो है बहुत सारे ऐसे समक्ष में आए थे जैसे उनमें से एक घटना है द्रौपदी का स्वयंवर But people did not know what is actually संतान को जन्म देना ये सही नहीं है मानकर माता कुंती ने उस संतान को जल में भसा दिए थे And so the child was found by some uh, Sudra couple and they brought up the child as their own child. और इस तरीके से कर्ण जो है वो किसी दो शूद्र के परिवार थे पति पत्नी उनको प्राप्त हुए और उन्होंने ही इस बालक को बड़ा किए और ये बालक उन सूत्र का पुत्र कहलाया तो जब वो बड़े होते हैं कर्ण बड़े होकर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो जान पाते हैं कितनी शक्तिशाली है तो you can see even you may be brought up in a family which is low, but still sometimes the child may have very special qualities. आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं हो सकता हो आप एक छोटे परिवार में जन्म लिए हो लेकिन बड़े होने पर आपके अंदर जो शक्तियाँ है वो प्रदर्शित होता है तो जहाँ यहाँ पर कर्ण हुआ है तो लेकिन so prominent, they became a friend of Duryodhana. Duryodhana liked somebody who could challenge Arjuna. Duryodhana हमेशा ये चाहता था कि कोई ऐसा हो जो अर्जुन को प्रतिद्वंद कर सके तो उसने देखा कि कर्ण उनमें से एक है We see in the royal families there was so much politics, so much intrigue between the different members. आप जानते होंगे जो राजकीय परिवार है उनके अंदर बहुत सारे द्वंद रहता है अपने संतानों के बीच में the, the, the mood of being the best is uh, becomes very prominent, especially if you're in a royal family. और ये राजकीय परिवार में एक द्वंद हमेशा चलता रहता है उन सब में से कोई ना कोई हमेशा यही चाहता है कि मैं दूसरों से अव्वल रहूँ Just like in any ordinary family, the parents, they like to see their child do well, maybe in studies or in sports. साधारण परिवार में वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ढंग से पले बढ़े और वो आगे चलकर ढंग से पढ़ाई करे और कुछ खेल कूद में भी अव्वल रहे If someone is very good at playing some game, even some competitions, parents feel very proud. अगर इस परिवार का कोई सदस्य खेल कूद में बढ़िया रखता है और आगे चलकर किसी बड़े इवेंट में भाग लेता है तो घर के परिवार के जो सदस्य हैं अपने आप को बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं So among royal families where you have kings, the language is very prominent. और ये राज के परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा आगे चलकर राजा बनता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है Each one wants to be the better one, the stronger one, the more powerful one. इस सदस्यों में हर व्यक्ति हर बच्चा यही चाहता है कि दूसरों से वो अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी बने so similarly, that 5,000 years समाज में काम तो इसी कथा के साथ हजारों वर्ष पूर्व पांडव भी आपस में इसी प्रथा को लेकर युद्ध करे और इनमें से हर कोई अपने कार्य कुशलता के अंदर दूसरों से अधिक बनना चाहता है so अर्जुन जबकि भगवान के भक्त थे वो जो भी कुछ कर रहे थे वो समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ भगवान कृष्ण के हेतु हो रहा है The devotee never thinks he can do anything himself. He always wants to give the credit to Krishna. जो भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि वो सारे कार्य स्वयं कर रहे होते हैं जबकि वो सारे कार्यों का जो फल है वो भगवान कृष्ण को देना चाहते हैं And Arjuna is remembering the example about Prahlad Maharaj. So here पर अर्जुन जो है याद कर रहे हैं प्रहलाद महाराज जी को किस तरीके से भगवान का साथ मिला था so devoted to Lord Nisringadev that although so many attempts were made to kill him, he was always saved. तो यहाँ पर प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके देवता तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे लेकिन वो हर बार भगवान से बचाए लिए गए थे Beno, God's father, Hiranyakashipu, had tried many ways to kill Prahlad. हम जानते हैं प्रहलाद जी के जो पिता हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत प्रकार के अपनाए थे जो प्रक्रिया Then finally his father was going to kill Prahlad himself. और अंत में जब सब में वो विफल रहे स्वयं अपने पुत्र को मारने के लिए आए and at that time Lord Nrsimhadev appeared and killed the father और उस समय भगवान नरसिंहदेव जो है प्रकट होते हैं और उस पिता को मार देते हैं so by the grace of Krishna the devotee was able to overcome all the obstacles तो भगवान कृष्ण के साथ होने के कारण भक्त जो है सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त रहते हैं Whatever we try to do by our own efforts, there will always be failures. जो भी हम अपने इच्छा से अपने शक्ति से करने की प्रयास करते हैं उनमें हमें सफलताएं कम प्राप्त होती है और कष्ट अधिक होता है But by the grace of Krishna, what is possible becomes possible. लेकिन भगवान कृष्ण के कृपा के हेतु जो कार्य समाज में असंभव होता है वो भी संभव लगने लगता है लेकिन इसमें उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना होगा Bhagavatam को चाइना में वितरण कर रहा था so it's describing that Uttara is the, the, the mother of Parikshit Maharaj she, she had asked Parikshit Maharaj to tell her the essence of what he had heard from Sukadeva Goswami तो यहाँ पर परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ से किस तरीके से जन्म लेते हैं और यहाँ पर को पूरे मूल तत्व यानी कि जीवन के अर्थ को प्रतिपादित इस तरीके से करते हैं Shukadeva Goswami had spoken Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Shukadeva Goswami Srimad Bhagavatam का ज्ञान परीक्षित महाराज जी को दिया. So Maharaj Parikshit had only seven days left to live, and Mahar his uh, his mother Uttara came to him. And she said, I want you to just tell me, what was the main thing she told you? तो परीक्षित महाराज जी सिर्फ सात दिन बच गया था प्राण को त्यागने के लिए माता उत्तरा परीक्षित महाराज जी के समक्ष आकर पूछती है कि तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ तो this is the, what Prem Bhagavatam Amrita is. It's Parikshit speaking the essence of Sri तो ये बृहद भागवतम की कथा है जो परीक्षित महाराज भागवतम का मूल तत्व अपने माता को बताते हैं So Uttara was saying, first of all, she began, she was saying, there, there are different devotees. So different devotees have different modes in their service to Krishna. They're not all the same. तो यहाँ पर उत्तरा देखती है कि जितने भी भगवान के अन्य भक्त होते हैं सबके जो भाव है भगवान के प्रति सेवा करने की वो अलग होता है Some devotees, they're attached to knowledge. They like to get a lot of gyan about the process of bhakti. कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि के द्वारा भगवान के इस ज्ञान को अर्पित करने की प्रयास करते हैं Bharat Maharaj was like that. But then above people like Bharat Maharaj, you have devotees like Ambarish Maharaj. Now Ambarish Maharaj, he could live in the palace. He didn't have to go away from the palace. He could live in the He didn't think, oh, I have to give up everything to serve Krishna. He used everything for the service of Krishna. So Bharat, he was a dhyana Bhakta. He was a devotee but attached to knowledge. पर भरत महाराज जो हैं वो ज्ञान भक्त कहलाते हैं वो भक्त हैं लेकिन ज्ञान के साथ जुड़े हुए यहाँ पर अमरीश महाराज जी की कथा को अगर प्रसन्न गुण के साथ जोड़ा जाए तो अमरीश महाराज एक शुद्ध भक्त कहलाते हैं like तो यहाँ पर और एक भक्त की कथा हम लेते हैं हनुमान जी जो आगे चल के प्रेम भक्त कहलाते हैं हनुमान so so much absorbed in the service of Lord Ramachandra. This month he won't do anything else except service to Lord Ramachandra. हनुमान इस तरीके के भक्त होते हैं वो भगवान के विद्यार्थी कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं Even if, yeah, wherever Bhagavad Gita going on, Hanuman will come to that place. यहाँ तक कि जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है हनुमान वहाँ पहुँच जाते हैं कथा श्रवण के लिए It is said one time Garuda came there to Hanuman and told Hanuman that Lord Krishna wants to see you in Dwarka. तो एक बार की कथा है जो गरुड़ आके हनुमान जी को बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है आपको द्वारका में देखना चाहते हैं And Hanuman just said, oh, okay, it didn't go. So then Garuda went back to Dwarka and he told Krishna, I told him you want to see him. He said, you told him I want to see him, you should have told him Lord Rama wants to see him. So यहाँ पर गरुड़ वापस चले जाते हैं क्योंकि हनुमान जी मना करते हैं आने के लिए बोलते हाँ आऊँगा जब जाकर गरुड़ जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हनुमान जी का ऐसा मंतव्य रहा तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें ये कहना चाहिए था कि भगवान राम तुम्हें बुला रहे हैं So, Garuda came back and he told Hanuman, Lord Ram wants to see you in Dwarka. So, तो Garuda गरुड़ जो वापस आते हैं और jumped up. And Garuda said, you want me to take you on my back? I'll carry you there to Dwarka. तो इतने में हनुमान कूद पड़े और गरुड़ बोलने लगे तुम आना चाहते हो तो मैं अपने पीठ में बिठा के तुम्हें ले जा सकता हूँ But Hanuman said, no, no, it's okay, I can go on my own. हनुमान कहते हैं ये ठीक है मैं अपने आप चला जाऊंगा So Garuda came back to Dwarka. When he got back to Dwarka, Hanuman was so ready. समर्पित भाव और सेवा भाव रहता है जो दूसरों के अंदर नहीं so, हनुमान प्रेम तो यहाँ पर हनुमान जो है प्रेम और भी प्रेम भक्त है जो हनुमान से अधिक फैलाते हैं तो यहाँ पर हम भक्त के रूप में तो यहाँ पर हम पांडवों को देख रहे हैं उनमें से अर्जुन जिनका बड़ा पूर्ण प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति रहा है They don't care much about doing bhakti as we do it. We do hearing and chanting and serving the deity. They don't do like that. पांडव ऐसे नहीं थे हमारी तरह कि हम वो श्रवण भी करते थे जब भी करते थे भगवान के विग्रह सेवा भी ऐसे नहीं थे They're far, far beyond all. the level of just following the rules and regulations of bhakti. पांडव नियम और निष्ठा से बहुत दूर थे कोसों दूर थे Their mode and their, they want to be in intimate connection with Krishna. They वो want to भगवान have to be with Krishna directly and associate with Him. उनका भाव यह था कि भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण पूर्ण समर्पित भाव रहे और भगवान कृष्ण के लीलाओं के प्रति भगवान के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पण रहे वो भगवान कृष्ण के साथ भोजन भी लेते थे Sometimes Arjuna and Krishna will lay down together. कभी-कभी भगवान कृष्ण और अर्जुन इकट्ठे संबंध बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण था and they enjoy they have to have that intimate connection with Lord Krishna और भगवान के प्रति इस तरीके के उनका संबंध को वो आपस में बड़े सुंदर तरीके से अनुभव करते थे So they live for the Pandavas. This is their their very life to be with Krishna, to see Krishna, to talk with Krishna. But now, Lord Krishna is departing from the world. लेकिन अब जो है भगवान कृष्ण इस धरणधाम को छोड़कर जा रहे हैं So now Arjuna is reflecting on all of the mercy that he got from Lord Krishna. तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपने भगवान कृष्ण के साथ किए गए सारे कर्मों की और किए गए सारे कार्यों को अपने मन में प्रतिपादित करने के प्रयास करते हैं So just like spiritual teacher, we associate with the instruction, the Bani, and we associate also with the physical form, the Bhagavad. जिस तरीके से हम आध्यात्मिक गुरु के वाणी को संग करते हैं और आध्यात्मिक गुरु के साथ साक्षात संग करते हैं जिसको हम अकुशल कहते हैं So the devotees who can get the association directly with the spiritual teacher, then they are very fortunate. They have special memories. तो इस तरीके से जो शिष्य हैं गुरु के प्रति आध्यात्मिक भाव से जुड़े रहते हैं उनमें कुछ मानसिक उनके प्रेरणा भी रहती है But even more important than the physical form is the instructions. इनमें से और ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कि साक्षात संग से अधिक उनके वाणी का संग करना Just like Prabhupada says in his books, that the spiritual master lives forever by his instructions. जिस तरीके से प्रभुपाद कहते थे कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं उनके वाणी के रूप में so we have to learn to associate with Srila Prabhupada by his instructions और हमें ये सीखना होगा श्रील प्रभुपाद के साथ संग जो है उनके वाणी के साथ संग के कहलाए just like Arjuna he was also depending so much on the physical association of Krishna तो यहाँ पर अर्जुन ज्यादा भगवान के प्रति शारीरिक रूप से संग को लेकर व्यतीत थे But then Lord Krishna left the world. लेकिन भगवान कृष्ण जो है इस धराधाम को छोड़ चुके थे Sometimes Krishna is manifest and sometimes he disappears. कभी कभी भगवान कृष्ण इस संसार में अवतरित होते हैं तो कभी कभी भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़ जाते हैं He is always present, but sometimes we can see भगवान कृष्ण इस धराधाम में हमेशा होते हैं कभी हम देख पाते हैं तो कभी नहीं जिस तरीके से हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में हमेशा के लिए रहते हैं कभी आप भगवान कृष्ण को साक्षात रूप में वहाँ दर्शन करते हो तो कभी आप उनके इस कार्य को नहीं देख पाते So in the absence of the physical form of Krishna, we have to remember his instructions. जब वो साक्षात रूप से शरीर से नहीं होते हैं तब हम उनका इन आदेशों को स्मरण करना चाहिए And Arjuna, he's gradually coming to understand the importance of Krishna's instructions. अब अर्जुन जो है धीरे धीरे भगवान कृष्ण के वाणियों को समझने की प्रयास कर रहे हैं just like when Srila Prabhupada was present we were very confident that we could defeat everyone इस तरीके से जब इस धराधाम में श्रील प्रभुपाद जी थे हम अपने आप को बड़े शक्तिशाली महसूस करते थे कि हम संसार में किसी को भी परास्त कर सकते हैं problem, Prabhupada will solve the problem. हम ये सोच रहे थे कोई भी समस्या हो प्रभुपाद जी इसको आसानी से निपटा लेंगे Any question we don't know, we go to Prabhupada. Prabhupada will answer. जो भी प्रश्न होंगे उत्तर हमें नहीं आता था हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे But then suddenly Prabhupada was not there. It disappeared. लेकिन अचानक ऐसे हुआ कि प्रभुपाद इस धरा धाम को छोड़ के चले गए So we have to think how what to do. Prabhupada is not there anymore. तो हम सोच रहे हैं कि हमें अभी क्या करना होगा क्योंकि प्रभुपाद जी तो इस धरा धाम में नहीं है And Prabhupada then, then we remembered Prabhupada's teaching that his instructions are eternal. तब हमें प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए माइंड और वचनों का जो ज्ञान है उसको हम महसूस करने के प्रयास किए कि वो उस रूप में हमारे साथ फिर हम बारंबार उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करते रहे to meditate and to hear Prabhupada's lectures and to read Prabhupada's books. फिर हम अधिक सजाग होने लगे और प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ और प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए मंत्रों को श्रवण करते हैं to think about the different instructions we had from Prabhupada फिर प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग ज्ञान को हम समझने के प्रयास करने लगे how to how to apply how to do everything from Prabhupada तो प्रभुपाल जी ने जो संदेश हमें दिए थे वो हम सोचने लगे परिस्थिति मूलक किस तरीके से उन संदेशों को हम व्यवहार में लगाए सो अर्जुन after Krishna departing from the world, Arjuna was taking care of Krishna's wives. जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए थे तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के जितने पटरानियां थे उनकी रक्षा करने की वचन लिए But one low-class people, some low-class, not very famous people, just ordinary people. They attacked Arjuna and they defeated Arjuna. तो एक बार की घटना है इस परिस्थिति में अर्जुन जब उनकी रक्षा करने की प्रयास कर रहे थे तो उस समय एक साधारण भिल्ल लोग अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं और अर्जुन को युद्ध में परास्त कर देते हैं You know, previously Arjuna could fight with the greatest warriors and defeat them. और पूर्व में अर्जुन जो है बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करके उनको युद्ध में हरा चुके थे But without Krishna being there, he didn't even have the power and the strength to defeat ordinary people. लेकिन भगवान कृष्ण के बगैर अर्जुन यहाँ पर साधारण भिल्लों से भी युद्ध से नहीं जीत पाते So you can see how Arjuna was affected, that he forgot Krishna initially, he was so dependent on Krishna. तो यहाँ पर अर्जुन जो है समझ पाते हैं किस तरीके से भगवान कृष्ण के प्रति अनुरूप रहते हैं और भगवान कृष्ण के शक्ति के द्वारा किस तरीके से संचालित हो रहे थे He was depending on Krishna being physically present with him. भगवान कृष्ण के प्रति स्वरूप रूप से इस तरीके से अर्जुन बहुत ज्यादा अनुरक्त थे But now been sheltered of Krishna's instruction. अब अर्जुन समझ पा रहे थे कि अब मुझे भगवान कृष्ण के वाणी का अधिक संग करना होगा So this is Krishna consciousness. और इसी को to learn the instructions of Krishna. इसी को हम कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं और भगवान कृष्ण के चेतना What is Krishna's instruction that is given in Bhagavad Gita? जो भगवान कृष्ण के वाणी है भगवत गीता के रूप में हमें दिया गया कृष्ण से just surrender to him to take shelter of him Bhagavad Gita में भगवान कहते हैं किस तरीके से मेरे प्रति आप शरणागत होंगे और मेरे प्रति संपूर्ण शरणागत And taking shelter of Krishna means to chant the holy name of Krishna, to speak about Krishna. Okay. प्रसाद है तो this is our business is deputy और ये एक भक्त का प्रत्येक कार्य कहलाता है और आपको सुंदर पूर्वक भगवान का स्थित नाम को लेना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और इस तरीके से हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं भगवान कृष्ण इस राम को छोड़ के नहीं गए कहते हैं भागवतम को अध्ययन करने पर एक दिन आप साक्षात भगवान कृष्ण को इस ग्रंथ के अंदर पाएंगे So we have to develop that mood, that patience to read regularly Srimad Bhagavatam. और हमें इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए कि प्रत्येक दिन और हमारे अंदर एक धैर्य को भी बढ़ाना होगा कि इस भागवतम को प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए chanting the holy name in the beginning may be difficult और इस भगवान के दिव्य नाम को जप करने में हो सकता हो शुरुआत में यह आपको कठिन महसूस हो अगर आप इस दिव्य नाम को प्रयास करते हैं हो सकता हो ये कठिन लगने वाला दिव्य नाम एक दिन आपको अच्छा लगे There is so much nectar in the holy name, but we may not be able to taste that nectar. हो सकता हो हमें इस रस का अभी तक आस्वादन ना हुआ Our taste is only for working and making money. हमारा जो ये स्वाद है ये धन कमाना और कार्य करने के प्रति है. Our taste is only for the business, for these things are temporary when we consider the nature of the material world. अगर हम इस भौतिक जगत के गुण के प्रति सावधान रहते हैं तो जान पाएंगे ये सारे जो हैं ये क्षणस्थायी है We just come to this world for some time and we leave. We'll take another world, some other हम इस धाम में कुछ क्षण के लिए आए हैं कुछ समय के लिए आए हैं फिर से कहीं जाना होगा Bhagavad Gita Lord Krishna describes to Arjuna we have had many births भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान देते हैं हम बहुत बार इस संसार में जन्म ले चुके हैं but Krishna sir I remember my births but you don't यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मैं अपना जन्म को जान पाता हूँ लेकिन आप भूल चुके हो If we had to remember our previous births, it would be very difficult for us to enjoy this life. <laughs> अगर हमें अपना पूर्व जन्म याद हो जाए तो हो सके इस वर्तमान परिस्थिति में जीवन को भोग पाना हमारे लिए कठिन होगा So Lord Krishna speaks the Bhagavad Gita to direct all of us out of our ignorance and to bring us to transcendental knowledge. So भगवान Krishna जो है भगवत गीता के माध्यम में अपने इन दिव्य गुणों को हमारे अंदर परिप्रकाश करते हैं ताकि हमें एक धरातल पर ले आ सके Where there is Krishna, there is light. यहाँ कहते हैं जहाँ पर कृष्ण है वहाँ सूर्य And where there is Maya or illusion, then there is only और जहाँ पर माया है वहाँ अंधकार है So the Vedas say, Tamasiman Jyotirgama, don't stay in the dark, come to the light. तो वेद में एक श्लोक है तमसो माँ ज्योतिर्गमय तो अंधकार में ना रहिए और उजाले में आइए So spiritual teachers are trying to open our eyes with the torchlight of knowledge. jo aadhyatmik guru hote hain वो हमारे ज्ञान को जिस तरीके से टॉर्च के लाइट के द्वारा खोलते हैं But we don't want to see the light. लेकिन हम इस लाइट को देखना नहीं चाहते Just like there's a story about the men who were in the cave. They were in the bottom of a dark cave. They were kept prisoners there. They never saw any light. तो यहाँ पर एक कथा है जिस तरीके से कुछ दुर्गतों को एक कारागृह में रखा गया था और कारागृह के अंत में रहने वाले लोग जीवन में कभी उजाला नहीं देखे थे So they've been there in this cave. They were kept prisoner there for years. They never saw the light. तो यहाँ पर इन कारागृह में रखे जाने वाले दुर्गतों को वर्षों तक सूर्य का आलोक का प्रकाश नहीं हो पाता. So one One man managed somehow, after many years, he managed to get free and he came out from the bottom of the pit. तो इसी तरीके से उन बंदियों में से एक बंदी जो है बाहर आने की ये कर पाया. And he came up to the surface, out into the daylight, and the sun was in the sky. और इसी तरीके से वो धरातल में आकर सूर्य को देखने So he'd been in in the bottom of the cave in the dark. He'd never seen the sun for years. When he came out in the light, then it was very painful on his eyes. जब वो बहुत सालों तक अंधकार में रहने के बाद अचानक उजाला देखता है तो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पाता So he went back into the cave and he told all the people, never go out there. तो इतने में नीचे गुफा में चला जाता है और कारागृह में जाकर सबको बोलता है ऊपर किसी को कभी जाने की आवश्यकता नहीं तो कहता है बाहर मत जाना वहाँ पर इतनी भयंकर उजाला है उसको सहन कर पाना कठिन So people are like that. They will say, never chant Hare Krishna. <laughs> So Never hear this Hare Katha. You will never enjoy life. तुम अगर ऐसे करते हो Christian devotees and they're eternally liberated devotees. they're eternally conditioned souls and eternally liberated souls. Right? The liberated souls, they never forget satisfaction and the happiness that they want, then they look for some alternative. जब इस भौतिक जगत के बड़े प्रयास करने के बावजूद भी भौतिक जगत के सुख से वो वंचित रहते हैं तब वो एक दूसरा विकल्प खोजने की प्रयास करते हैं And they will, they will look for some process of self-realization. तब वो आत्म साक्षात्कार का कोई मार्ग ढूंढने की प्रयास करते हैं And if they contact the devotee, they will learn about the Bhakti Yoga process. जब वो किसी भक्त के संग में आते हैं तब भक्ति योग के इस माध्यम को अनुभव कर पाते हैं So by association with devotees, then people can be changed. They can come take up the spiritual path. ये भक्तों के संग के द्वारा इस आध्यात्मिक शक्ति को ले पाना संभव होता है Instead of being conditioned souls, we can become purified, we can become a liberated soul. So we don't have to be eternally conditioned. They can become also liberated. We, but we have to get that association. You get devotion from somebody who's got devotion. You got to get that association. You get bhakti from somebody who's got bhakti. हम भक्ति को उससे प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास पहले से भक्ति हो And that bhakti will be given to us by their instructions, by their teachings. और ये जो ज्ञान है ये उनके मंतव्य द्वारा उनके आ, क्या कहते हैं? उनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं so that's how to associate with the devotees.